зовут Левицкий Дмитрий. Э, я приехал обучаться э, заточке э, всяческого инструмента в город Самара. Большое спасибо фирме Адемс город Тольятти за то, что предоставили такую возможность. Мастер Владимир Сидоренков все доходчиво объяснил. Очень понравилось обучение. Все хорошо. Из станков понравились станки Full Drive станок для заточки ножевых блоков. Очень, очень интересно. Спасибо компании Adams за предоставленную возможность научиться новым